لا مش صحيح لانه فما دول فيها 450 حزب سياسي وعندهم نفس الازمه. الازمه السياسيه في تونس هي تعود الى ثلاث اسباب اساسيه، اولا هو آه، طبيعه الاحزاب اللي عندنا، لانه الاحزاب اللي عندنا ما عندهاش مقومات الاحزاب كما تعرفوا، احزاب فيها برشا ترحال سياسي ولا ساحه حزبيه، احزاب ماهيش مهيكله ما عملتش مؤتمراتها ضعيفه بشكل كبير، آه، داير على شخص واحد آه، فيها واحد يدخل اليوم في قائمات وغدوه يخرج الى حزب اخر ولا يولي مستقل، مستقل يولي آه، منتمي الى حزب، هذه الحاجه الاولى. اثنين النظام الانتخابي اللي ما صلحش وهو غير ملائم الى حياه برلمانيه مستقره. ثلاثه النظام السياسي فيه بعض الاشكالات، احنا الدستور التونسي تعمل صحيح في توافق عملنا توافق نوع من التوافق التسويفي. في بعض الاشكالات لكن الاخطر من هذا انه ما عملناش المؤسسه الكل هناك مؤسسات كما تعلمون لم يقع انشائها كما المحكمه الدستوريه واليوم نفيقوا بغياب المحكمه وباثر غياب المحكمه يعني كي نجمعوا الثلاثه عناصر هذم يعني عن احزاب سياسيه ولا مشهد حزبي متشظي اثنين عن نظام آه، انتخابي لم يقع اصلاحه بالمره ما خذيناش الدروس الاساسيه ثلاثه عندنا مشاكل في النظام بعضهم اعطاو الاشكالات هذه ابدا لانه شويه سي ترو بو ترو تار علاش؟ لانه العتبه نعطيكم مثال بسيط اذا كان ناخذ مثال نتائج ايطاليا في انتخابات 2019 في ايطاليا فما قائمه مستقله نجحت ب 382 صوت هذاك مثل 6% يعني حتى كان عملنا 5% هذا مش تطلع ايطاليا لم تتغير لن تتغير بالمره ايطاليا مع بعضها الكل كان نجمعوا الاصوات ايطاليا فيها عندها ثلاثه مقاعد الثلاثه قائمات اللي ربحوا ثلاثة نواب يمثلوا أقل من 3000 صوت يعني أقل برشا من صوت في تونس وهذا يورينا أنه تقسيم الدوائر الانتخابية في تونس غلط اليوم صحة الانتخاب صحة التمثيل ولات مطرح الإشكال تقسيم الدوائر كما تعرفوا من 2011 بأمر والدستور قلنا راهو يلزم قانون أساسي من 2011 ما عملنا حتى شيء اليوم يلزمنا نعاودوا نثبتوا تقسيم الدوائر وفق قوا... وفق قواعد تراعي صحة التمثيل ولكن خاصة كذلك تراعي وتحترم المعايير الدولية اليوم donc العتبه غير كيف بالمره نعملوا حتى des simulations ونفيقوا بانه ما تغيرش تنجم تقصي تنجم تعمل لك اثار سلبيه اخرى اليوم يظهر لي آه، الحاجه الاكيده هو لازمنا نعرفوا واش نحبوا من التمثيل كيفاش نحبوا التمثيل يكون صحيح ولا آه، فما شكون يقول افراد خلينا نناقشوا الافراد ما يسالش فما شكون يقول على دورتين فما شكون خلينا نشوفوا هذا ونعلم اين سنذهب وهنا نجم نصلحوا طريقه الاقتراع وديما نقول راهو القانون الانتخابي ماهوش طريقه الاقتراع رانا عندنا مشاكل اخرى كبيره برشا فما ثمانيه محاور في القانون الانتخابي لازم نفيقوا بهم ونصلحوها اذا اذا كان نفصل مشاكل في القانون الانتخابي عندنا قبل كل شيء مساله آه، الناخبين والترشح ما يسمى الحق الانتخابي آه، نركز على حاجه اساسيه والحق الانتخابي اليوم في تونس آه، اللي يحب يترشح شنو يلزمه يلزموا بعض العناصر يعني ينجم يكون انسان قائم بجرائم تاع آه، رشوه ولا مخدرات وينجم يترشح دون اي اشكال وهذا عندنا مشكل كبير لانه القانون الانتخابي اصبح معناتها مفتوح جدا واصبح يفتح الباب للترشح، تعرفوا الانتخابات الرئاسيه نجم الانسان يكون عنده آه، ازدواج جنسيه، نجم يكون عنده جنسيه اخرى ويترشح وينجح، وقت ينجح ينجم يتخلى على الجنسيه، هذا كذلك معناها من المسائل التي من المفروض اعاده مناقشتها. المشكله الثانيه هو تقسيم الدوائر الانتخابيه. كما قلت راهو يلزم وتقسيم الدوائر مهم جدا لانه فما البعض يقول اليوم علاش ما نعملوش على الافراد اختيار آه، اقتراع على الافراد يقتضي اعاده جذريه باش نعاودوا نقسموا التراب بشكل دقيق وتقسيم الدوائر راهو مخطر برشا لانه قد ينشئ عمليه تلاعب في آه، بتوزيع الناخبين. ثلاثه طريقه الاقتراع. اربعه التغطيه الاعلاميه والحمله الانتخابيه وتمويل الحمله الانتخابيه ثم عن نزاعات الانتخابات نزاعات الانتخابيه اليوم نعرفوا اللي لسوء الحظ كسواء القضاء المالي ولا لذلك يخدم في خدمه كبيره برشا يسهروا في الليل ويكملوا في الاجال لكن في الاخير شنو نلقاو؟ نلقاو بانه كل هذا القضاء لا يسمح بضمان نزاهه الانتخابات لأن المحكمة الإدارية في قضايا شفناها لسوء الحظ يقع رفض القضايا شكلا والحالة أنها قضايا تبين بأن هناك تجاوزات كبيرة وخطيرة يجب الوقوف عندها القضاء المالي كيف كيف نعرفوا اللي فما برشا فلوس برشا آه، جرائم آه، انتخابية لكن وقتاش يفيق القضاء هذا بشكل متأخر نعطيكم في البلدية توا بعد 2018 اليوم المحكمة المحاسبات ما زالت ما حسمتش نهائيا يعني أنه فما آه، مجالس بلدية تحل ديجا واستقالوا جماعتها والاحكام الثلاث ما خرجش هذا دون شك يجب اصلاحه بشكل كبير عندنا الجرائم الانتخابيه عندنا مصيبه في القانون التونسي هو انه الجرائم الانتخابيه كيف تصير بعد ثلاث سنين تسقط يعني واحد يدخل البرلمان يتمتع بالحصانه ما خرج هو كان سقطت العقوبه وهنا في الجرائم الانتخابيه يجب اعاده النظر لانه الجرائم الانتخابيه راهي خطيره جدا ولا يمكن ان ندخل في الفلات من العقاب ثم على المساله الاخيره هو انه آه، كما تو تعرفوا حالات الشغور شغور ننساوها اللي انسان تصوروا انتم يتم القبض عليه في حاله تلبس من اجل قتل ولا سرقه ويشد العام عامين حبس هذاك ما يسمى الشغور يعني بعد ما يكمل يسمى نائب هو ما زال هو في السجن هذه الكل اذا عناصر يجب اعاده النظر فيها هذا الكل يتم عبر تشخيص كامل للمنظومه الانتخابيه نشوفوا شو نقص اللي عندنا ويقع العمل على اصلاحها يظهر آه، فما امر اساسي يجب العمل عليه على خاطر محكمه المحاسبه كما نعلم التراقب ليس فقط الانتخابات ما يلزمش تولي قاضي انتخابي برك لان التراقب كل ما يتعلق بالمال العمومي فما يظهر لي فما آه، حل واضح وهو انه بمناسبه الانتخابات يقع احداث آه، هياكل على مستوى كل دائره انتخابيه شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها قاضي مالي قاضي اداري والبقيه كل هيئه فرعيه في الانتخابات تعطي tout ce qui logistique ويقع التعاقد مع محاسبين des comptables ولا des experts comptables على اساس انه يتم القيام بهذا العمل والمحكمه فقط تولي محكمه المحاسبات آه، ما تقعدش تعمل في العمل هذا كله لانه عمل ياخذ منها وقت كبير ومعناها آه، ينحي لها آه، التفرغ الاساسي اللي لازم لازم تعمله بالنسبه لبقيه الملفات الهامه donc يظهر لي الحل الاساسي هو كما في عديد دول في القانون المقارن يعملوا هذين des commissions ولا des instances ad hoc يخدموا وقت الانتخابات وتعمل بهذا الشكل اللي هو يسمح بمرونه كبيره ويحقق الاهداف بشكل سريع آه، اليوم عندنا صعوبه كبيره برشا آه، طريق القانون الانتخابي كما تعرفوا آه، ما ينجمش يخرج مرسوم لانه الدستور يمنع يقول فما ماده برك لا يمكن المساس بها بمراسيم هي القانون الانتخابي الاشكال وين هو كيف يمكن تعديل واصلاح القانون الانتخابي عبر برلمان اللي هو حاليا مجمد احنا صحيح بدينا مبخر برشا على خاطر مبدئيا كان المفروض انه نخدموا برشا على هذا قبل اعتقد بانه اليوم يجب العمل على هذا وهذا يرتبط كما قلت بالرؤيه كيفاش باش نخرجوا من الفصل 8 آه، اذا كان مش نرجعوا بالرجوع الى البرلمان بشروط ولا خط الطريق وقت يكون في الـ في الـ في ال package فما آه، قانون الانتخاب واذا كان لا فما طريقه اخرى كما صار في 2011 دون شك كيف فما طريقه اخرى donc كل الامر اليوم متوقف على آه، تصورنا للخروج من الفصل 80 أما في كل الحالات يلزمنا نحط القانون الانتخابي في آه، أول الأولويات علاش؟ على خاطر ثوره نعاودوا الانتخابات بنفس القانون وبمشهد آه، سياسي متشظي ما زلنا مش واضح المشهد هذا ذكرنا شويه ب 2011 الناس آه، تعرف ما تحبش حاجه ما تعرفش تحب آه عندنا برشا معناها اشياء خاطئه النظام اليوم اللي نعيشوا فيه سيء والدستور سيء هو مش صحيح لانه كان حاطين الدستور الامريكي تو في تونس راهو كان الوضع اسوء كان حاطين الدستور الالماني كنا نضحكوا برشا على انفسنا في في كيفيه تطبيقه اليوم فما مشاكل اخرى ليس فقط هي في مؤسسات الدستور donc اليوم يظهر لي من الاولويات هو اصلاح القانون الانتخابي اصلاح قانون الاحزاب وتمويلها اصلاح رقابه التمويل على الاحزاب والتمويل العمومي على خاطر فما حاجه ننساوها ديما أه نحكيو على تمويل الانتخابات وتمويل الحمله فما حاجه اسمها تمويل الحياه السياسيه يعني في غياب انتخابات كيفاش الحساب تخدم كيفاش الحياه السياسيه عندك مهيكله وفيها تمويل ورقابه الى غير ذلك هذا كل ما عندناش في تونس اليوم هذا الكل يلزمنا نصوروه بتصور كامل المرسومه نتاع 87 تعرفوا كيفاش تعمل تعمل في ظروف ضيقه جدا وصعبه جدا باش ننجحوا في 2011 وحقق نتائجه اليوم من المفروض كنا نراجعوه هو ومرسوم الجمعيات وبقيه المراسيم 115 آه، 116 يظهر لي هناك سببين السبب الأول يتعلق بالنصوص في نفس في حد ذاتها كما قلت يلزم نصلحوها علاش يلزم نعملوا إجراءات استعجالية على خاطر مش معقول انه آه، حكم يقعد عامين وثلاثه بعد ما السيد يقوم بالمصادقه على قوانين والى غير ذلك. دونك اليوم هذا فما جزء كبير يتعلق بالنصوص في حدث. الحاجه الثانيه فما كذلك آه، غياب الاراده. غياب الاراده في انه نمشيو في اقرب وقت الى آه، وضع تعرفوا هذا مليح انا على خاطر اذا كان فما اراده واضحه وصارمه في هذا نجموا نربحوا برشا آه، وقت في هذا الصدد دونك يظهر حاجتين قبل كل شيء النصوص العمل على النصوص اثنين العمل على آه، مراجعه الاجراءات امام المحاكم